Apa, Ibai Azaganaz, mundiko EH Bilduko kide eta zinegotzie. Joan da, apirilaren ogotan marrean, oiko osoko bilkura euki gendun, eta besteak beste, honako gaiek euki gendu zen ez gai. Alde batetik, larramendi kastolan egin behar diren lan batzuk interes berezikotzat deklaratzeko puntu bat, egon zan, hau batez onartu izen zan, eta beste inoz azaldu dugun moduen, badakizue interes berezikotzat deklaratu eskero, lan horretan ba, tasako laintzerako orduen obariek egiteko aukera egoten da, kasu honetan eguneko berrogota marreko obarie izango zen. Eta beste alde batetik, urgentzi zaurkeztutako beste iru puntu auki gendu zen, alde batetik, mil eta emeretziko kontu orokorraren onarpena, mm, joan da nileko batzordeetan eta be honen ganean ez galderak egiteko eta hau lantzeko aukera dugu, eta oin honetan ba, behin betiko onarpena emon barzakon. Gu kasu honetan badakizue kontuetan normalean e, eh, esesko boska emoten dugule, 2000 eta emeretzikoan be, olan, gertatu zen, eta hau kontuaren eh, itxiera da, eh, beraz kasu honetan azten zinora jo. duen eta urkantziz aurkeztutako azkeneko puntue, izen zen, ba, 2008 bat honetako lehuarren kreditu aldaketa bat onartzea, eta kasu honetan be, olakoetan egin hori dugulez, ba, hausten idu egin ginen. Edo zen kasuten, puntu guztiek onartuek izen ziren. Eta eskari eta galderun puntuen, bi gai atara gure itxen gendu zen maiganera, alde batetik, oingo egunetan zuek be etxean jasoko zen duen, Gatika eta Frantzia batuko dauzen interkonexio elektriko horren proiektuaren inguruko zehaztapenak eta alako liburuzka bat, informazioa gaz. E, honen konture aurreko hileetan, batzorde desbardinetan eta udal marko desbardinetan ba, ba, gai oneri buruz galderak egiten ibili, ibili gara eta gai hau ataraten ibili gara eta, bueno, e, enpres elektrikak e, eh, gidatzen dauen proiektu bat da e, gobernu zentraletik, Espainiako gobernutik datorren proiektu bat eta kasu honetan, ba, proiektu eh, aurkesten ibiliko zan fase honetan, red elektrika eta urrengo asterako, maiatzaren zeireko, okerrezpan hau e, bilera telematiko edo orkespen telematiko bat e, konbokatu dabe, herritar e, guztiek dekie aukera bilera horregaz bat egiteko eta eta bueno, ba, hor e, proiektuaren nondik norakoak azalduko, azalduko ziren. Guk beste behin proposatu dugu edo uste dugu udalak e, bere eritzi egon barko leukela proiektu honen inguruen eta bueno, ba, gatikako eredu dekogu hor, gatika da honetan hasikera batetik e, lanean ibili da udalerrie, hanbe plataforma sortu zen, proiektu honen aurka eta gure ustez ba, euren pausuek segidu beharko bat zen. Edo zein kasuten eta osoko bilkurara gueltan guk proposatu guen duen izen zen maiatzaren zeian egitekoa dan bilera telematiko hori e, atzeratzea eskatzea. Eta hain zuzen bilera telematiko bat bakarrik planteatu dalako, badakigu jente askok e, ez dauzela baliabide horre menperatzen edo, edo ez dekola baliabiderik hain zuzen be, ba, bilera telematiko bategaz bat egiteko eta ezin dugu gaztu mungian bertan ondino be leku askotan dekogun konektibidade arasoa. Orduen, eskatu gendu nahi izen bilera telematiko ez gain, rez elektrikak egin barko leukezela be, bilera presentzialak, bermatzeko mundu guztiek dekola aukera aurkezpen horretan egoteko eta informazioa jasotzeko eta ikusiten momentu honetan mungian dekogun egoera, eh, osasun egoera gabi zain zuzen be, ba, ez dugu ikusten baldintzari kolako bilera presentzialak egiteko. Orduen proposatu gendu nahi zen udalak eskatu, eskatu deiela bilera hori atzeratzea eta bilera presentzialak behar telematikoei eta itxerotea hori egiteko baldintzak dauzen arte. Eta bukatzeko, osoko bilkura honetara, ekarri gure izen gendun beste gai bat izen zan, ba, mungiako e, udalaren web horrien, gardentasunaren natalean, badauela e, udalari buruzko informazio e, finantza, finantzen informazioa eta aurrekontuena eta barretabar duen bueno, hor badauz alde batetik e, horregaz lotutako dokumentu eta txosten desbardinek, baina oin urte batzuk martxan jarri izan bai aplikazio moduko bat edo ba, visualizadore bat esan daigun, aurrekontuen informazioa modu nahiko didaktikoa azaltzen dagoena. Eta konturatu gara, ba, ja maiatzean gauzela, eta ondino 2008 bateko udal aurrekontuko informazioa visualizadore edo aplikazio horretan kargatu barik dauela, Datuek e, kargatzea eskatu bendun. Alkateak erantzun zegoen e, baietz, badakiela e, hori hor dagoela, arazoak eukitzen da bizela e, ba, bueno, hori kargetako edo aplikazioak behar dan moduen e, funtzionetako, eta teknikuek e, horretan lanean da bizela, eta espero dagoela ba, liketarinen konpondu balizetia.